Sono il titano. Io sono Iridium, guerriero Solark e mago dell'ordine. Questi movimenti porteranno ordine nelle forze cosmiche intorno a noi. Andran, Lantor, i Tantir, Zanna Solare! Draco Ardente! elementi, potenza degli elementi, potere dell'oceano! Combatti! Achilos, difensore degli oceani! Eclipsion con un frammento. Una nave senza potenza. Siamo in svantaggio. Oh, siete molto più che in svantaggio, uomo pesce. Siete tutti spacciati! Tempesta oceanica! Forse è così, ma prima devi prendermi. Gurmiti.